on je bil pomemben človek in po politični usmerjenosti v stari Jugoslaviji je bil konservativec. To se pravi pripadnik eh, katoliške stranke. Ne? Ampak kot se je večina teh konservativcev ali pa dobršen del teh konservativcev usmerila potem med drugo svetovno vojno, da je začela sodelovati z okupatorjem. Tako moj oče tega ni storil, ker je bil zaveden slovenec in tudi majstrov borec po, drugi, po prvi svetovni vojni. On je bil, eh, ni pa bil zato, da, jaz, da se jaz angažiram. K njemu so nekaj v letu 1941 sta dva človeka zahajala, ki sem jih potem spoznala v Partizanih kot važna, važna organizatorja. Ampak eh, nisem pa vedela, zakaj zahajata k njemu. Potem je pa on se nekako na videz pasiviziral, pač pa je pomagal vsakemu, ki je bil ogrožen in je marsikaj opažal in marsikaj, marsikaj vedel. Eh, pri tem pa se ni več kot toliko angažiral, da bi lahko rekla, da je on član eh, aktivistov Svobodilne fronte. To pa ne. In meni doma niso dovolili, da delam, eh, da delam v Svobodilni fronti. Ampak takrat sem smatrala, da moram pač jeti pač za svojo, kako bi rekla, za svojo, za svojo etično zavestjo samostojno ravnati.